Hello，大家好，我今天要教大家做一个小摄影棚，只要利用身边呃随手可得的道具，就可以做一个简单又方便的小摄影棚哦。那我们开始吧。